Kawan-kawan balik lagi dengan newbie. Jadi di depan saya ada HP Redmi 5 Plus, dengan MIUI 11 Global. HP ini mengalami sedikit masalah, di mana kalau kita membuka aplikasi pihak ketiga, HP-nya jadi ngeheng atau lambat kebukanya. Oleh karena itu, kita bakalan coba aja untuk upgrade ke MIUI 12 Unofficial yang versi terakhir. Ini HP sudah pernah di unlock bootloader, tapi belum pernah memasang TWRP dan sejenisnya. Jadi kita bakal install TWRP dulu. Pertama kali kita harus ke mode Facebook dulu, dengan menekan tombol power dan volume bawah bersamaan saat HP keadaan mati. Sekarang kita akan beralih ke monitor PC, dan kita buka ADB Facebook, lalu hubungkan HP ke PC, kemudian kita cek dengan mengetik Facebook device pada window ADB Facebook. Bila sudah terhubung, kita lanjutkan memasang TWRP dengan mengetik Facebook Flash Recovery kemudian nama file TWRP-nya. Di sini saya memakai file Vinsel. Pada video ini saya sudah menginstal driver pada komputer. Jika kamu belum menginstal driver sebaiknya kamu tonton atau cari dulu cara menginstalnya di YouTube. Sekarang kita bisa kembali ke HP dan menekan tombol power plus volume atas untuk masuk ke recovery. Seperti biasa TWRP di HP ini mengalami bug decrypt data. Kita tekan cancel saja lalu swipe yang di bawah sini. Sekarang kita wave aja dulu, dengan mengklik wave, lalu klik lagi format data, kemudian kita ketik yes. Sekarang kita sudah bisa membuka internal memory. Oke karena biasa kita menggunakan TWRP, kali ini saya mau mencoba, menginstal melalui Orange Fox Recovery, apakah hasilnya sama? Sekarang kita akan mengambil OTG untuk menginstal Orange Fox Recovery. Setelah terhubung kita klik install, Lalu kita klik select storage, lalu kita pilih USB OTG. Lalu cari di mana kita menyimpan data Orange Fox-nya, lalu kita klik, lalu swipe. HP langsung mati dan bakal hidup lagi, langsung masuk ke Orange Fox. must have been You think I'll fall just like a guillotine But I am here to stay Kini kita sudah berhasil menginstal Orange Fox Recovery kita akan melanjutkan menginstal MIUI 12, seperti biasa. Kita juga tidak perlu melakukan WIP apapun di sini. Langsung saja kita arahkan ke USB OTG, seperti video. Lalu cari di mana kita menyimpan data custom ROM MIUI 12. Klik dan langsung swipe tanda panah ini, dan tunggu sampai selesai. be my enemy You should've known I'd never kiss the rain Ice runs in my veins Won't play it safe I don't belong with your nobility Who died and made you king of anything You think that I'm insane It's your mistake take it Untuk quick cecet kamu boleh lakukan boleh tidak. Terakhir kita klik reboot dan HP akan langsung restart. Di sini kita mesti menunggu sekitar 5-10 menitan, tapi restart paksa aja, biar cepat. Dengan menekan tombol power lama, Oke sekarang HP-nya sudah hidup dan akan saya setting dulu. Sekarang kita sudah selesai menginstal MIUI 12, tapi di sini ternyata bug yang sebelumnya gak ada saat kita install lewat TWRP, ternyata di sini jadi ada. Oke demikianlah cara nginstal MIUI 12 nya lebih dan kurang saya minta maaf, sampai jumpa lagi.